Belugas. Et depuis trois jours, des Belugas sont dans les alentours à l'embouchure. Vous voyez juste les blancs de temps en temps de petits So imagine the front of the boat is 12 o'clock. Imagine there's a gigantic clock circling the boat. The front is 12, the back is 6, the left side is there for 9 o'clock, and the right side is 3 o'clock. So the front is there it is, just uh, slightly at the surface at 9 o'clock. Deux Surveillez en avant droit du bateau. Là, devant le bateau, I will look in front of the boat. Vous entendez très bien le souffle, si vous êtes dehors, l'air qui sort des poumons. Et on voit aussi les évents. C'est les narine de l'animal sur l'arrière de sa tête, les deux trous qui s'ouvrent et qui ferment. Regardez pour les deux trous euh, qui sont des avant de l'animal. You can see the blowholes of the animal. There's its fin. cette fois-là, vous avez remarqué que son dos était courbé, qui indique probablement que cette baleine est plongée en profondeur ou sondée. Celui-là, une heure, arc son dos comme ça, pour plonger. Donc celui en avant droite est sondé et plongé, et celui en face n'a pas encore fait. voit toujours le côté droit de leur bouche qui est blanc, cet animal-là. You can see the right side of their mouth which is white. And you can What is that? Is I don't think so.